아, 그랬다는 이런 데가 하던 데 맞잖아 됐거든 Thank you. الناس بتحاول تتخلص بشكل او باخر من من النظافه من من سوري من القمامه هنا بحرقها احيانا آه، احيانا ثانيه بان هم بيلقوها في الترع الجانب الغربي اللي هو مواجه للظهير الصحراوي برضو الناس آه، بجانب المقابر بتاعت القريه بتلقي برضو القمامه هناك فعندنا مركزين لتجمع القمامه هنا سواء الظهير الصحراوي آه، القمامه او المنطقه بتاعت الترع والاثنين اصلا بيأثروا على الملف السياحي والملف الاثري هنا في القريه بيبذلوا جهود كبيره جدا للنظافه بس للاسف هو احنا ممكن نقول عليها جهود ضائعه لان هنا مفيش حل جذري للمكان آه، الحمله بتاعت آه، دكتور محمد مرسي بتاع وطن نظيف هنا شباب القريه امتثلوا للموضوع وبالفعل عملنا يومين الجمعه والسبت اللي قبل اللي فاتوا دول علشان نشيل كميه القمامه اللي موجوده وبعدها على طول تاني يوم او ثالث يوم تم ازاله الحاجات دي كلها وبعدها بيومين ثلاثه رجعنا لقينا نفس الحاجات تاني امبارح كان في حمله ثانيه لتنظيف القريه وتنظيف المنطقه وبعدها بشكل مباشر حتى ثاني يوم بتصور كل الحاجات اللي اتشالت آه، رجعت ثاني. جوازنا 30 يوم لغايه النهارده الميه آه، منقطعه عن البلد مفيش تطهير بيتم لمده كبيره جدا مع انه على الورق موجود ان ابو صير بتتطهر مرتين في السنه في شهر ثلاثه وفي شهر تسعه الكلام ده ما تمش ولا في ثلاثه ولا هيتم في تسعه هو العبره كلها بالتعاون موظفي الري بتاع البدرشين مع المقاول المسؤول عن التطهير انه على الورق بيمضوا وبيخلصوا الاجراءات كلها انه تم التطهير ومفيش واقع إيه ما بيتمش اي حاجه. القريه فيها سطح صحي؟ لا لا نهائي. يبقى السطح الصحي بيروح آه، احنا في نظامين، نظام طرنش نظام الطرنش ده بيتنزح كل مده عن, عن طريق عربات الوحده المحليه. النظام الثاني اغلب البيوت ودي مشكله كبيره جدا بترمي في الترعه. اما تصرف على الطريقه صرف مباشر واما بتشيل الحاجه الخاصه بيها طريقه الري طريقه الري آه، جزء المشكله متراكمه و... وش الظهر كل احنا لنا حق كبير هنا في البلد دي حقنا خالص والله عايزينه انا عندي اولاد عندي واحد رجله كانت رايحه ورجله والتاني رجله وايده راح وعند واحد مات يعني ما عنديش حد خلاص اه والله وماليش معاش عندي مركب اه بس مركب مغامرني انا 50 سنه في البحر مش عارف رحت على البحر لسه جاي من على البحر مجمد والله والله مجمد حاجه غريبه والله ده مجمد جاي من مزارع وجاي من السيل جاي من المغرب واللي جاي من تونس واللي جاي آه، جنبنا من الصين وجنبنا من الهند بينزل هنا من مصر ومغرقين بيه مصر ما احنا عندنا امن غذائي اهو ما شاء الله على الماكس نمره واحد في الامن الغذائي طول عمره السردينايه مشهور قوي في السرديه طول كان معلش الفريق يجي بيرمي ب 5 جنيه كده اما ابص اديها له تاني والله ما 5 جنيه يا عيني روح هات بيها بقى وادي له بلاش هو ده كان بيدي بلاش كلنا كنا بنطلع لله لازم يعني كله كان بياكل دلوقتي انا صاحب مال مش عارف بصياد مش عارف اجيب كيلو مفيش مش موجود نفسي في الخطوه دي الاول آه. بعد كده نفكر في الثاني الخطوه الاولانيه اللي هي اللي هي الصرف الصناعي ده السم ده احنا بقالنا 10 سنين ما جبنا السمك في البلد سمك حقيقي السن ده والله سن من ايه ده؟ من اللي شركة زي اوبك دي ولا رومبك ديت رميانا سم سم فعلا والله سم العيال بينزل ميه يعمل كده يتهرش يبقى السمك هي ازاي حضرتك؟ السمك روحه طبعا البني ادم روحه طويل ولا السمك ده روحه قصيره ما عادش عندنا سمك فبالليل بقى ريحه افظع من كده وميه اكتر من كده يعني هم دلوقتي بيخفوا رمي بالنهار ويعني هم بياخدوا بياخدوا من الميه دي الميه النضيفه ياخدوها يبردوا بيها ويبعتوها لنا كلها سم في الوقت ده من السنه حضرتك ما يعني المفروض المراكب اللي حضرتك شفتيها وانت داخله دي كلها ما بتقفش يعني المفروض الوقت ده المفروض ان هي بتبقى كلها في البحر ياخدوا الميه يستفادوا بيها نظيفه ويرجعوها لنا مش نظيفه السمك بيموت الاطفال بتتبهدل امراض جلديه واحنا رحنا اتكلمنا مع اداره الشركه على الميه دي اللي بتنزل دي قال لك الميه دي احنا تعاقدنا مع شركه الصرف الصحي ان هي تتخلص من الميه دي بس تتخلص منها بطرق سليمه ان هي تاخد الميه دي تعمل لها معالجه وتترمى في الصحراء تترمى في اي حته ومقابل ده هم عاملين معاهم تعاقد ان هم بياخدوا مبلغ سنوي مليون جنيه ده اللي احنا سامعينه والله اعلم الكلام ده صحيح ولا معناش ورق بيه ولا معانا اي حاجه بس ده كلام ناس من جوه من قلب الشركه بيستوردوا درجه كميه من السمك رهيبه انا باكل مجمد والله باكل مجمد سمك مجمد من الهند ومن الصين ومن والله ما فيها سمك كان السمك ده نقومه بالنهار والله العظيم يا رب انت شاهد عليا نعمله كده نشلبه بالسمك من كتر الحته دي ولا سمك والله ولا سمك احنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى يتولانا وبعدين المفروض بعد الثوره دي الناس يبقى في حق الله بقى يبقى في حق الله احنا وقفنا في الثوره في عز الثوره حرسنا البترول اللي هو ضررنا يعني احنا بينا واقفين كلنا منطقتنا كلنا دايره حوطه السور البترول من هنا لغايه مرغب واخد بال حضرتك وحامينا عشان الارهاب والقرف ولا واحد يضع عيل يضرب حاجه في البترول وحامينا اللي هو ضررنا انا واخد سكينه في الحته دي من عيل الله يرحمه بقى وسامحه اتفضل دي ميه دي ارض ربنا والله ما ميه احنا حق كبير هنا في البلد دي حقنا خالص والله عايزينه احنا عايزينه هنجيبه بأي... انا هجيبه باي طريقه لا انا لو اتحبست فيها مش مهم لنا حق كبير هجيبه باي طريقه بصراحه انت ابوك صغير يا مصطفى؟ لازم تبوظ الجواز امتى تخش الجواز؟